არო ჩე რაგნარას ყავდა შეყვარებული როგორ ხარ გოგოებო? კარგია შე. რა ვიცი? კაი წავედი ჩვენパკა. კაი კაცკაკა. რა ჭამეს იყვალო? ცეზარი და სამარხო კაპუჩინო. ჩემი გოგო ხარიმე. აი, ხარიმე ჩემი. Sorry. წამო მონტანებში ავიდე, ტყირმესა ჩამოვიდა დღეს გუდაურიდან და გააგაცნობ რა. მესარე. აი, აპუჩი გეზარება წამო რა. რა, მესარე. ერა ყველაფერი გეზარები უფრო შული. აი წავედი რა სახლში. არ გაგიშვებ ხო? ყოველზე არ გაგიშვებ რა. აი, მე თან მშვენ. ამ ყავდავით. ეხა არ დავლია? აი აბა კინოში ხო არ წაგიყვა რა პონტია ჩემი დედა. ჩვენ წამეთ როგორ ხოზე რა არ მევასება ეს ბაბული კური პონტები რა ყავისმა გაბზეკილი ციციც და რაღაც ხა ხა ხა ხა ხუ ხუ ხუ რა ანეკდოტები არა ვარ იმას რა აი რა როგორ წკი კაი დაჭი სახლში მეკიყვან ინგლისური იმეცადე აქჩის ბიჭო ჰე რაგნა ხომ შედობა თო მაგარი ცუდა დორბოზიშვილი იყო რატო რა მოხდა ე tata ხდება ეს ბაბულიკს ვიცი ვინ tata შეროგევაცება ის მაგრად მიყვარს ბოზიშვილი კაი რა გიყვარს გიყვარს არა ეს სამ აი შეჩემა უყარს ადამიანს შე რა გადაგემართა და ვიცი შე მაგაშარში ყოფილხარ და რა შემყლედგინდა ეგეთი შეყვარებული რომელიც ბაბულიქსაც ხდება და მონტანასაც მაგარი უთავმოყარეობა და კაი უყარს ბიჭო და რა ქნას და შე რა გადაგემართა ვინ არის ვაფშე ვინ ბაბულიკია თორნიკე ჯანაშვილი ჯანსკი ეს ნოუსი რა? არა, ალბათ ვიღაც რიგითი სივია, ნახავ და აუხსნით რა. რასაც პირველად მონტანელები დაინახავენ, არის მონტანელების რა. რამდენჯერ უნდა აუხსნო მაგ სივებს, მაინც ვერაფერი ვერ გავაგებინეთო. კაროჩე, რა მაინტერესებს იცი? ესე იგი, იმ გოგოს შეიძლება ასები და ისე ეც თუ რა პონტია, ჰა? რა ვიცი, მე გაურკვევლობაში ვარო. არჩქალური ბაზარი რაღაც ისე ასნი აბა რა მომისმინე ხო იცი ხალი ყოველთვის აირჩევს იმას ვინც უფრო მოშინიროჯაა და აქვს ხვერები რა ხო იცი და რატომ აყოლებდო არც და რა არის იცი ქალისთვის ამა არაფერს არ ნიშნავს რა ქალი ვაფშე სხვა როჟაა და შეიძლება ნაცემისკენ გაიწიოს იმიტომ რომ იმან უფრო დასოინათიცემა თავი რა გავარღვევ ბიტით. კაი, რა რაგნარ, ხო იცი რომ გარასწორი ტაქტიკაა. ეგ რო არ იცოდი, წახვიდოდი და ბაზარი არა, მაგრაცი. აბა რა ხო? არაფერი, თავი მოშნათ უნდა შეაყვა, რო? პერეხვატი გაუკეთო. ეგრევე ნახვი სახში დასვა და ეგაა რა. ანუ ჩასავლით რა კიდე ბევრ რაღაცას რომ. რაგნარ ქალებს სრემლი არ დაანახო ბიტა უნდა იყო და ბიტაზე უფრო ბიტა რა ის მასტი ვინარი ფეისბუქზე რო დაგიწერა ტატრა მაგარი ქალი ხარ და რაღაცა რომელზე ამაფერ მე დამიწერ აი თორნიკე თუ გიორგი აა მაგას უყვარვარ ვარ გაწუხებს რომელიც მითხარი და ეგრე არა ძალიან საყვარელი მე საყვარელი აპონჩია ვერ გავიგეთო ერთხელ შემოვიდა ფეიზე მთრალი და ხომ მინდას 4600-ზე სურათი 4600-ზე და მილაიკა და ქვემოთ გული დაუწერა ასე ხარ ტიპი მენა 5 საათი მომდა ო მასია შიგნა კრავი უნდა იყოს რომ 4600 notification-ში აწყოს გოგოთო მე ორი დღეს ყველა მეკითხებოდა ამას რა ჭერსა და მე შენ გაგისწორდა ეგ არის სიყვარული გულები Facebook-ზე და ლაიქები? რატომ ეჩხუბები? TikTok-ში ესეთი რასკვადი დაჭდა. იმ ტიპს 100 ვარდი უჩუქები. წარმოიდგინე რა ცუდი ტიპი. ახლა უბანში ბაზრობენ რომ დადა შეყვანებულიო. შევეცი. ანდა შევეცი რა. დიდი ნახვი რა. ცემოთ რა, პროსტა ისე რომ ვეღარ იცნო. მაგის დედას მოტყნა. არათო ცემა არ მოსულა ერთმისა მებაზრა მაგაზე კაროჩე მე რო ეხლა ეს ცემა მე დიდი შანსია რომ ამას ეს ნაცემის სირი შეეცოდოს და მე მართლა შეუყვარდეს ამ ქათამს ამას მაიცა და ვერ აუქნათ კაროჩე გრუშამ თქვა ნაღდი რა უნდა დაჯდე და დინარისთან დაელოდო შენ იმ ტრის ტრუბს ვერ დაელოდები ვრემია ჯენგი ეს იქ ხომ არა გაქო ვერ ორდე ისე მინდოცემო. ხომ შეყვარებული კი არ მესიზმრება შეჩემა. ამათ როგორ ხევ ბიტი თელამს ასტავს ამ განდონებს. აი ეგ მესიზმრება რა შეჩემა. ბიჭო, ეს დღეგე მაგარი ყლეობა, 1-20000 უნდა დაუადგათ რა. და დაუებაზღეთ რამე. რა სახეთქა, რა გატირებს შეჩემა? ქორწილია. ვისიტო? ტატა მიყვება იმ ყლეს. დღეს არის ქორწილი. აქამდე რა შევიდი, რატო არ გითხარი? ო. აი რა არ გითხარი, რადგან ხანია გეუბნებით მაგრად მიყვარს თქო. ლეკიაში დებილ დღეს რო ხორწილიო აი დღეს გავიგე დილი დაურიკე მე ტატუს რა აღარ არ შევი რაღაცა აი რა ვიცი აი თხოვდები დედა შევიცი რა ხავს დაბადების დღე ხო არ გითხრა შეჩემ აუ არა 27-ი აქვს დაბადების დღე აი დამშვიდდი რა აუ მართლა მაგრამ იყო მოსიშვილი ვიყო კრუშა მე მგონი არანაირი აზრი აღარ აქვს ინტელექტუალური ძალის, მონტანური ქარიზმის და ქუნესის ჩვენებას. მოდი ბიტები დავაბრტყელოთ მთელი მაყრიონი და აუ ხო რატო? კაი მედი ბურკა შეძახი კაროჩე რა და დღეს მთელი მონტანელების მობილიზაცია გამოცხადეს მოდი. აუ მაგერად მიყვარხართ თქვენ თავს ფიცავ რა? გუში რატო არ გაიჩიტი? ბიჭო, სხვაგან უიყავ ვიცასული ვეღარ მოვედი რა ძმაო, რა. აი, ძალიან მაგარი იყო. შემდეგ გავა. აუ, ლიმუზინიც მოსულია უკვე. ამდენი ხანი რა საქმე? აუ, ცოტა მალე ჩამოდი. რა? ვარ ჩაესიძე. ვიდეო აღსული ხარ? არა, ძალიან დიდი მადლობა, დავლოდი. რა? კარგი ჩილო, როგორ? ვა, ესე ნახე რა ამ სიგზია, ძალიან მაგარი უძია. ასე ტიპი

აი ჩუმა ბიჭო ჩუმა ხო ისე მე არ ვარ ნაშდო მე მინი ბარი მინი ბარზე კოქსის ლაინები ვა ბარა რატო არა ბარა ბარა აი გამარჯობა, შუშა დოგო, შუშა. მოდი ერთ წელს გადავიღო და წავედი რა. დავაი, დავაი და ნელა ყველა მანქანებში და სიგნალებს არ ვარ, ხო გახსოვთ არა? ხო, დავაი, დავაი. ა გილოცავ ბრატ. გაიხარე ბაბუ. აი ლობა. ბატა შვილი ჩვენ ახლობი მყოფებით კონსტანტინე ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში, სადაც უკვე გადმოყვანილია ნაცემი მაყრიონი. ისინი ამ დროისთვის კომენტარს არაკეთებენ, თუმცა ჩვენ უკვე ვესაუბრეთ ექიმს და საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს. უკაცრავად მომხდარად დაკავშირებით, რამე კომენტარს ხომ არ გააკეთებით, ორი სიტყვით რომ ვითხრათ სანამ შეყვალთ. შეიძლება სანაცვლოდ მიიღე პასუხს ორ წუთში ვაცადეთ ორი წუთი დაზიანებები საკმაოდ მძიმეა, დაშეშილებები სიძეს აქვს, ტვინის მძიმე შერკება, მეჯვარესაც მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. დიდი მადლობა. ხომ ვერ გეტყვით რა იყო დღევანდელი სისხლიანი ქორწილის მიზეზი და იყო თუ არა ეს პოლიტიკური დაკვეთა? დაზუსტებით ვერ გეტყვით რა მოხდა და როგორ იყო. აღნიშნულ ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება, გამოძიებლები შესულები არიან დაკითხვაზე, ჩვენს კვადრატში, სადაც მოქმედებთ, ერთი ვიცით, რომ სისხლი დაიღვარა, დანარჩენს ყველაფერს გამოძიება გასცემს პასუხს. დიდი მადლობა და აი გამომძიებელი ბატონო ლევან. უკვე 4 საათი რა შესული ხართ, იქნებ ორი სიტყვით მაინც გითხრათ რამე და საუთხაროდ დაზარალებულები თვითონ ნაცხადები რო თავი თავი თვითონ იცემეს. რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის გამოძიების თუ დაუჯერებელი ფაქტია. და ჩვენ ამაზე გავაგზავნეთ გამოძიებას მოწმეების ჩვენებაზე დაყრდნობით. იცით ჩვენ ნახეთ მოწმე ქალბატონი რომელიც იქვე ბროკოლს ყიდულობდა და მან თქვა რომ ყველა მოძალადე იყო უაღრესად სიმპათიური და კიდევაც ვიფიქრე რა აჭუებთ ამ ანგელოზებით ბიჭებსო. ну, а вот, так, а мы ჩვენ გამოძიება და აღია შეგვიშვი მინიყო და სხვა არაფერს. მადლობთ. დაი პატარძალი ახლა კი ტატაჯაშის კომენტარ შემოქთავაზე თუ შეიძლება რამე კომენტარი მომხდართან დაკავშირებით უკაცრავად თუ შეიძლება ორი სიტყვა ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღევანდელი დღე კი ალბათ ყველაზე სისხლიანი ქორწილის სახელი ჩევა ისტორიაში შემთხვევის ადგილიდან გვერდვებოდა ნინოცა მეგრელიშვილი გმადლობთ ნინოცა გამოშვებას კი განვაგრძობთ დღის სხვა ნაკლებად მნიშვნელოვანი ამბებით Mm, ciao, ciao.